Hyvää iltaa Yle Uutisista. Venäjän pääministeri kävi virallisella vierailulla Suomessa. Suomalaiset jonottivat tuottajahintaan myytyä ruokaa MTKn tempauksessa. Nikkelikaivoksen jätealtaan suojaamisesta kiistellään myös Sodankylässä. Ateneumin symbolisminäyttely esittelee unenomaisia teoksia kolmelta vuosikymmeneltä. Sateet väistyvät ja sää poutaantuu. Tannoinen lasten huostaanottokiista nousi esille Venäjän pääministerin Dimitri Medvedevin Suomen vierailulla. Medvedev tapasi yksipäiväisellä Helsingin vierailullaan sekä pääministeri Jyrki Kataisen että presidentti Sauli Niinistön. Vilkkuvien autojen saattue saapuu valtioneuvoston juhlahuoneiston Smolnan edustalle. Venäjän kakkosmies Dimitri Medvedev on saapunut Helsinkiin pikavierailulle. Tarkoitus on puhua Suomen politiikan ykkösketjun kanssa siitä, millä tolalla naapurisopu nykyisin on. Ja hyvältähän se näyttää, varsinkin virallisen version mukaan. Herra pääministeri, on ollut kiva mahdollisuus tutustua teihin vähän paremmin. Me tapasimme Laosissa viime viikolla ja ropattelimme käytävillä, mutta nyt meillä on ollut ihan hyvin aikaa keskustella sekä asioista, mutta, mutta myös maailmanmenosta ja ajatuksista. Keskusteltavaa epäilemättä riitti. Hyvän tuulinen vieras ja kohtelias isäntä puivat koko joukon kysymyksiä, jotka viime aikoina ovat esille nousseet. Venäjän vto liittyminen ei ole helpottanut tulliongelmia sen Katainen otti esille. Suomi ja sotilasliitto NATO, siitä Medvedev aloitti itse keskustelun. Epäviralliseksi lääkkeeksi itänaapuri tarjosi kansanäänestystä. Lasten huostaanotokiista tuntui olevan kummankin kipukohtana. Pääministeri Katainen vetosi, pyysi ja kehotti paikalla ollutta venäläistä lehtiväkeä ottamaan suoraan yhteyttä suomalaisiin viranomaisiin – jos he haluavat lisätietoja asioista. Kollega Moskovasta näki tilanteen toisin. Самое неприятное в таких историях э, – это не то, что пишут – а то, что на самом деле подобные вещи влияют на судьбы детей. И вот этим, мне кажется, и должны заняться компетентные власти России, Finlandii ja России. Medvedev tapasi vielä illan päätteeksi presidentti Sauli Niinistön. Mäntyniemessä keskityttiin taloudelliseen yhteistyöhön ja investointeihin.